kıra Sihirca duyar mı ondaki kıra Mihir yağdı bor mu yüzünde yarak Senden başkasına bilmimen kıra Ey senden başkasına bilmimen kıra Bakışya izin ver şeydalarına Dünya içindeki dünyalarına Bakış Bakışya izin ver şeydalarına içinde gidiyor başkasına bilmem Ankara Ey senden başkasına bilmem Ankara Bakış ye izin ver şeydalarına Dünya içindeki dünyalarına Bakış ye izin ver şeydalarına Aşkın kalbim vardır ezelden sana Aşık olum yürüyorlarına Coşkun kalbim vardır ezelden sana küleymen koşukta kalbimden sonra Senden başkasına bilmem kara Ey senden başkasına bilmem kara Bakış Bakışya izin ver şeydalarına dünya içindeki dünyalarına Bakış ye izin ver şeydalarına Dünya içindeki dünyalarına Dünya içindeki dünyalarına Dünya içindeki dünyalarına